મેકું છોડી ના મોલેર મેં રોલવે સા મેકું છોડી ના મોલે મેકું છોડી ના મોલેર મેં રોલવે સા ਦਿਲ ਤਰੋੜੀ ਨਾ ਮੁਲੇਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇਸਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇਸਾਂ ਏ ਰੰਗ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਰੰਗਿਆ ਹੈ ਰੰਗ ਯਾਰ ਮੁਲੇਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਰੰਗ ਯਾਰ ਮੁਲੇਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਮੁਖੜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਡੰਗ ਦੇਂਦੇ ਰੰਗ ਯਾਰ ਮੁਲੇਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੋਸ਼ਨ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੰਗ ਲਾਂਦਾ ਦੰਗ ਯਾਰ ਮੁਲੇਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਦੰਗ ਯਾਰ ਮੁਲੇਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਮੇਕੂ ਛੋੜੀ ਨਾ ਮੁਲੇਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇਸਾਂ ਦਿਲ ਤਰੋੜੀ ਨਾ ਮੁਲੇਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇ लजपाल ॾिसां लजपाल मुलेर दनो कर हां सुख सुख दा मैं भईवाल बणे भईवाल मुलेर दनो कर हां भईवाल मुलेर दनो कर जे कई साल मुलेर दनो कर हां तुं प्यार च रोशन ज़िंदगी ते मु मुल त्रोड़ी ना मुलेर मैं रोल वे सा मैं रोल वे सा ਫਰਕ ਮੁਲੇਰ ਨਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਤੇ ਖਿਲਦਾ ਰਹਿ ਮੁਸਕਾਰ ਚ ਫਰਕ ਮੁਲੇਰ ਨਾ ਕਰ ਮੁਸਕਾਰ ਚ ਫਰਕ ਮੁਲੇਰ ਨਾ ਕਰ ਮੈਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਗਮ ਖਾਰ ਮੇਰਾ ਗਮ ਖਾਰ ਚ ਫਰਕ ਮੁਲੇਰ ਨਾ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਤਬਾਰ ਕੀਤੇ ਇਤਬਾਰ ਚ ਫਰਕ ਮੁਲੇਰ ਨਾ ਕਰ ਇਤਬਾਰ ਚ ਫਰਕ ਮੁਲੇਰ ਨਾ ਕਰ ਵੇਖੂ ਛੋੜੀ ਨਾ ਮੁਲੇਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇਸਾਂ ਦਿਲ ਤਰੋੜੀ ਨਾ ਮੁਲੇਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇਸਾਂ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇਸਾਂ लाली पाली है लजपाल मुलेरा ना भूली मेरे दुख सुख दा वाल है वे भई वाल मुलेरा ना भूली भई वाल मुलेरा ना भूली मेरा कीतियाँ हर पल याद रखी निवी मु एकू छोड़ी ना मुलेर मैं रोल वेसा दिल त्रोड़ी ना मुलेर मैं रोल वेसा मैं रोल वेसा मैं रोल वेसा मेरा खान मुलेर ना दूर थी तियो जे कर दूर जी सघंद मजबूर दिल त्रोड़ी न मुलेर मैं रोल वे मैं रोल वे मैं रोल वे दिल मेरे मुलेरा वसदार दिल तार सजू में कुना छोड़ी ना छोड़ी कहीं सजू में कुना छोड़ी दरदार सजू में कुना छोड़ी न दूर थीवी मेरी अखियां तू कई बार सजू में कुना छोड़ी रोशन यार त्रोड़ी न मुलेर मैं रोल वे साम रोल वे साम रोल वे साम इते मालक अपनी मर्जी दा सरतार मुलेर को नहीं हट क्या नहीं हट क्या सीने चढ़ दंग दे सरकार मुले रुकु नहीं हट क्या सरकार मुले रुकु नहीं हट क्या हट दिल दे अंदर जोड़ दिते ਕਈ ਵਾਰ ਮੂਲੇ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਹਟਕਿਆ ਮੇਕੂ ਛੋੜੀ ਨਾ ਮੂਲੇਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇਸਾਂ ਦਿਲ ਤਰੋੜੀ ਨਾ ਮੂਲੇਰ ਮੈਂ ਰੋਲ ਵੇ વસદાર અરમાન મુલેર કુનાય આવે ઊંડી રોશન મોતી આવે મેકું જિંદ જાન મુલેર કુનાય આવે જિંદ જાન મુલેર કુનાય આવે મેકું છોડી ના મુલેર મેં રોલવે સા दिल त्रोड़ी ना मुलेर मैं रोल वेसा ਰੁੱਲ ਵੇਸਾਂ ਮੈਂ ਰੁੱਲ ਵੇਸਾਂ